setiap masyarakat nak maju duk di pemimpin yang jujur, baik, bersih ada wisaipat ada wang pen yang molek ini katanya kita duduk di mana-mana kita tong tam proses tong tam pukun tapi kalau kita kuat ime kita terutamanya orang tino yang galiknya Wallah alam ni, ni saya perhati. Raliknya orang tino dia ya turut tu lelaki. Tu lelaki baik, sampai ke dia baik. Tapi kalau dia, kalau lah, tu lelaki tak baik. Ralik-raliknya dia ya ada, piah-piah tu dia ya duduk di, di bini. Tapi kalau sekiranya bini tu baik, berjuruh, mi tu yun, nak nan, kem-keng, dia tak turut tu lelaki. Supaya dengan Asia, selalunya berdoa kepada Allah, minta dengan Allah Ta'ala. Salah satu daripada doa yang dia doa Rabbib li indaka baitan fil jannah Wahai Tuhanku binakanlah sebuah istana besar kepada aku duduk di dalam syurga dekat dengan mu ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وس ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ayat 15 sampai 18 surah An-Naml cerita duk duk duk, duk berhubung eh tak habis cerita sebab cerita dia panjang hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud yang Allah Taala firman di dalam mula ayat 15 ni lepas tu sampai ke uh, ayat yang ke banyak dah lepas pada tu tiga duk dalam 38 39 masih duk ada lagi cerita-cerita hubungan dengan Nabi Sulaiman alhamdulillah saya royak kemarin ayat belum pada ni iaitu nya hubungan dengan Firaun ha ni hubung hubung cerita kemarin sikit dah walaupun tak baca ayat dia Firaun ni adalah orang cerdik orang bijak ini belum pada kita nak masuk dalam ayat pada hari ini. Roliknya orang jadi pemimpin ni adalah orang bijak, orang pandai. Dan duduk di pemimpin juga. Keadaan masyarakat nak jadi molek, tak molek. Dan kita yakin bahawa setiap masyarakat nak maju, duduk di pemimpin yang jujur, baik, bersih, ada wisaitat ada wang pen yang molek barulah Allah masyarakat tu maju tapi kalau sekiranya pemimpin yang tak baik tak jujur deraka kepada Allah menetai benda kebenaran maka pemimpin itu sendiri adalah sesak dan kadang-kadang rakyat orang yang menyokong pemimpin yang sesak saat ini akan sesak bersama Supa juga dengan Firaun laknatullah yang alaih. Dengan menteri-menteri dia seperti Haman yang Allah Taala sebut di dalam Quran. Dan orang-orang lain lagi rakyat-rakyat dia jadi penyokong Firaun. Allah Taala firman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Ketika Nabi Musa pergi dakwah pergi rakyat rakyat kebenaran kepada Firaun dan kabinet-kabinet menteri dia orang-orang dia tu hai rakyat di dalam Quran katanya Firaun dan semua orang ni yakin kebenaran tahu katanya benda tu adalah benar benar tapi nak menetai tak seterima kebenaran lepas tu soal lagi tunjuk katanya dia kedabar zulman wa'uluwa tolak kebenaran dengan secara zalim serta tunjuk keangkuhan maknanya tunjuk kedebel dia lebih dia kepada dihadapi Nabi Musa walaupun Nabi Musa adalah anak pelihara Fir'aun Nabi Musa ni besar di dalam istana Fir'aun di Mesir Masya Allah ni tu herayat di sini katanya Fanzur كَيْفَ kana عَاقِبَةُ mufsidin. maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Okay. Allah Taala tak ada wayak baik Firaun walaupun sepatah di dalam dalam Quran. Tak ada cerita kebaikan dia walaupun sikit. Walaupun dia pegang Nabi Musa. Tapi perangai Firaun sejak daripada Nabi Musa lahir lagi. Allah Taala takdir macam tu hidup dia. Pasal orang kedai bai tak halah kat orang lah wallahu alam kisah dia ni disebut di dalam Quran banyak-banyak ayat yang Allah Taala firman siapa ke Firaun mengaku katanya dia jadi tuhan tak ada manusia royak katanya aku jadi tuhan ataupun aku jadi pemimpin kamu yang paling agung paling mulia paling tinggi sekali sehingga dia hipung orang-orang dia semua fahasyara fanada maka dia hipung orang semua maka dia seru ataupun dia royak ana rabbukumul a'la akulah tuhan ataupun akulah pemimpin puying jai di kalangan kamu semua tapi manusia-manusia lain tuhan tak ada royak walaupun baikkan hanallah setara mana sekalipun Siapa kau syaitan? Syaitan tak mengaku katanya dia jadi jadi ketua, jadi pemimpin support dengan Firaun. Tapi Firaun masya-Allah, Tuhan raya tiap-tiap hari dia duduk di dalam azab, duduk dalam seksa, patu dialah orang yang akan buka pintu neraka. Ni ada di dalam surah surah Hud yang Allah Taala firman. La'natullahi alaihi tu Fir'aun tapi keluarga dia hak tu hak puji iaitu isteri dia Masya Allah isteri Fir'aun ni tersebut di dalam hadis iaitu nama Asiyah yang Allah janji nak we duduk di dalam syurga serta dengan dia sendiri pun berdoa Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wanajjini minal qaumiz zalimin. Ni isteri yang cerdik ni. Isteri yang baca hidup tu laki boleh. Bini cerdik bijak yang Allah Taala bui bijak kepada isteri tak si perangai tok laki. Sehingga di dalam hadis Nabi rakyat katanya, ketika jimuk di antara Firaun dengan Asia, tu Allah Taala takwi jimuk sungguh dak takwi jimuk sungguh dak cuba kita gambar ah, benda ni acap ah, pen pai mai kalau dah kita fikir di otak kita laki bini sedang-sedang duk tidur duk sekali atas katil tapi nabi ayat katanya Firaun tak pernah jimuk hak hakikat yang sebenar dengan Asia. Jimuk boleh jadi wallahu alam hab luang ta lagu tu. Pasal gambar dia katanya dia duduk dengan isteri dia tapi hakikat yang sebenar dia bukan jimuk dah. Sebab Asiah ni Allah Taala wi capok di dalam hati dia iaitu nya dan yakin dengan Allah Ta'ala walaupun dia duduk tamplang orang-orang yang diraka kepada Allah ha, ni nak ayat katanya bukan arti katanya kita duduk di mana-mana kita tongtam perasaan tongtam hukun tapi kalaulah kita kuat iman kita terutamanya orang tino ya galiknya Allah Alam ni, ni saya perhati galiknya orang tino ya turut tu lelaki tu lelaki baik siapa ke dia baik tapi kalau dia kalau untuk lah, laki tak baik. Walik waliknya dia ya ada piah-piah tu dia ya duduk di di bini. Tapi kalau sekiranya bini tu baik berjuruh, mitut yun nak nan kem keng dia ya tak turut untuk laki. Supaya dengan Asiah selalunya berdoa kepada Allah, minta dengan Allah Taala. Salah satu daripada doa yang dia doa Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah Wahai Tuhanku, binakanlah sebuah istana besar kepada aku duduk di dalam syurga dekat dengan mu ya Allah. Allah. Nah, tinggi ni orang Tino doa lagu ni. Subyot orang Tino. Wa najjini min fir'aun wa 'amali. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan amale usaha hijau-hijau eh Fir'aun hok pasang ganah-ganah karuk-karuk. Wa najini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari golongan orang-orang zalim. Ni orang tino yang Allah tak ada royak di dalam Quran dan Asiyah nilah orang yang pelihara Nabi Musa alaihi salam. Pego, pego, pego, pego, pego. Nak ayat katanya Allah tak ada jaga hidup dia. Jadi berjuruh, jadi molek. Lepas tu, dia lah dia mati dalam iman dia bela agama Allah taala di atas muka bumi sebab tu dia menjadi ahli syurga tu asiah nah tak ada sakut dengan ayat ni tak ada disebut dalam ayat hak saya saya dok baca tapi bila kita sebut ha firaun sebut juga hak asiah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak katanya Allah taala akan wi asyah ni boleh menikah dengan nabi dan dalam syurga sikit lagi. Sebab apa? Sebab tu lelaki dia tak ada. Pas anak orang ni, orang yang tak ada bining, tak ada tu lelaki, tak ada. Hak pasal wang pelau sikit lagi di akhirat, tak ada. Siapa yang apa ni tak biasa bining, tak biasa lelaki, ataupun tok lelaki dia, okay? cerah dia dan sebagainya. Sikit lagi di dalam akhirat, Allah Ta'ala kacuh belakang anak orang, anak orang. Boleh ada bining, ada ada, ada tok lelaki belakang. Tak ada orang apa sendek sore cokoh-cokoh dia. Kalau orang tanya mana bini mu, tak ada oi. Tak ada. Lepas tu hal lebih pada tu eh. Wallah alam hal ni kita serah kepada Allah. Allah Taala nak nak kacuh siapa nak duduk sekali jadi laki bini. Ni orang ni orang Amerika, orang ni orang Jepun, orang ni duduk situ duduk sini. Wallah alam hal ni pakai serah kepada Allah. Sebab peraturan di akhirat sikit lagi dia tak serupa dah dengan peraturan di dunia. Peraturan di dunia ni kalau suami-suami dulu tu boleh nikah adik-beradik. Adik-beradik kacuh kacuh kacuh kacuh kacuh adik nikah dengan kakak, hok kakak menikah dengan hok tengah, hok tengah menikah dengan dan dan sebagainya. Nak ayat katanya boleh syariat zaman-zaman dulu. Sujud kepada manusia apa boleh pada zaman dulu. Tapi apabila mari belakang-belakang ni tak boleh nikah adik-beradik. Pak tua pensai lihat dia kan benih tular maka kita nak menikah kena pergi mitok nah bukan waris kita waris artinya nah mula daripada sepupu ha sepupu tu boleh kita menikah patu jauh dua pupu tiga pupu kau kau jauh lagi kau boleh lagi menikah ini peraturan di dunia tapi peraturan di akhirat sikit lagi pakai serah kepada Allah masya-Allah ni duduk di dalam keadaan saya yang saya royak ni ha Firaun yang dia yakin katanya Nabi Musa adalah betul benar tapi dia tak seterima. Lepas tu nak nak kiyah dengan kita zaman-zaman lah ni. Tak ada kira dah. Saya kecek ni seluruh dunia lagu tulah manusia. Manusia apabila ada cong hong o hang ying ya so duk dalam hati dia takabur ego berasa katanya dia hanallah dia lebih dia kuat kadang-kadang benar kebenaran orang mari sakit mari royak kepada dia tapi dia takut kan takutlah mungkin dia terima benda tu jatuh jihad dia apa pun prayut dia hilang cu siang dia pun habis gotu gani gotu gani jadi tak si terima kebenaran tak ada kira dah siapa-siapa orang tamada orang ngaji tinggi orang kampung orang orang mana semua kalau ada ego duduk di dalam hati dalam perasaan dalam otak ingat molek katanya marilah siapa rakyat gajah rima pun dia tak dengar dia tak dengar dia nak guna nafsu dia situ dia nak lawan siapa sup dia jang mati dia dalam kebatilan tu orang terutamanya orang-orang pasal kedai-kedai orang-orang itipun dia tak jang halak mudah-mudah Pasti dia nak belawai, dia nak belawai. Tak ada kira dengan siapa-siapa dia belawai belakang. lah kita ambil daripada perkataan eh, wajahadu biha jahadu jahada maknanya menetek totan tak si terima ha tu wastayqanat ha anfusuhum istayqanat artinya yakin daripada yakin tu istayqanat ha anfusuhum zulman wa uluwa sedangkan diri mereka sendiri yakin kebenaran tapi masya-Allah tak si terima kebenaran sebab tu kita kena minta sama dengan Allah jadi hati kita lembut otak kita fikir benar-benar hak molek hidup kita jadi betul sama jadi boleh berubah kita ni dengan secara mudah ya ambil daripada Quran royak lagu mana hadis nabi royak lagu mana ulama mai duduk beri penerengi royak so so so so so nak jadi mudah hidup kita ni saya dengar daripada seorang guru yang katanya kita we jadi hidup tubuh kita ni maknanya ciwit tang ciwit kita supo dengan roti supo dengan gandum hok orang nak buat roti tu ikut orang nak uli lagu mana nak kame lagu mana apabila dia jadi nak jadi roti lah maka boleh kita nak buat roti apa ni tiga segi ke empat segi ke bulat ke tebal ke nipis boleh belaka we jadi boleh uli tu hidup kita Oh jadi riap ngai. Mudah berubah, mudah patena. Patenuk kepada patena sokmo. Minta sokmo dengan Allah. Ya Allah, baiki baikikanlah hidup aku jadi hidup yang yang baik, yang molek. Janganlah, janganlah mu sesakkan aku. Janganlah mu jadi hidup aku ni rugi. Gotu, goni, gotu, goni dan sebagainya. Ni Nietzsche katanya kalau sekiranya orang peratana nak jadi macam tu sungguh hidup dia akan akan molek. Tapi kalau sekiranya tahu dah, reti dah, ngaji dah, tapi hati tak boleh terima rap mai dai saya kelola ni kecek walaupun ngaji Quran 10 kali habis tafsir pun tak jadi orang tu ngajilah apa saja pun dengarlah daripada tok guru besar sekali pun mai dok royak tapi dia hati tak si terima otak tak si mikir tak si buka maka dok lagu tu satu dah tak ada kata kepada siapa-siapa ni. Royak kepada semua. Katanya, marilah kita pakat bekti, pakat hidup jadi Allah Ta'ala reda hidup kita. Lepas tu ambil bodrian daripada Quran, hari kita dok baca, baca, baca, dok ngaji, dok tengok makna dia, dok pahal. Semua tu untuk jadi benar yang boleh kita ambil botrian, boleh kita pahal, boleh kita amal, boleh kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Ha tu, lebih kurang untuk hari ini. Lepas tu ayat hak baca saat ni, ayat 15 sampai 18. insya insyaallah boleh pahala Kita baca, kita dengar. Lepas tu hubung semula esok pula insyaallah kalau tak ada uzur apa, kita masuk kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Daud ya cerita dia dalam surah ni. Tapi Nabi Sulaiman dia dipanjang sikit. Lepas tu highlight nama surah An-Naml iaitu surah Sumuk duduk dalam ayat ni. Sebab sumuk sama sumuk dia kecek. Nabi Sulaiman dengar apa tu? Alhamdulillah. Nabi Sulaiman senyum. Sumuk sama sumuk duk kecek. Ha ni tu hawi kepada dia boleh faham bahasa natem-nate dan sebagainya. Kita ni tu hawi dah. Kalau tu hawi faham bahasa nate tidur tak jenira, bosan. Nah, sumuk duk kecek, lalak duk kecek. Oh bosan kita nak tidur tak boleh. Tak jenira kita tidur. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.